Всем привет, крепкого вам здоровья! Сегодня готовлю отличный салат, и не только салат, его можно добавлять даже в обычный чай. Такой салат прекрасно восстанавливает зрение, чистит сосуды, укрепляет иммунитет. Такая смесь поможет вам сохранить зрение на долгие годы. Чтобы восстановить и сохранить хорошее зрение и здоровье глаз, приготовьте такую смесь. Морковь апельсин также промойте, порежьте. И лимон. Все это необходимо смешать и перемолоть через блендер. В готовую смесь добавить 1 столовую или 1 чайную ложку оливкового масла. По желанию можете добавить еще меда. Ешьте такую смесь по 1 столовой ложке в день. Также из этой смеси можно приготовить очень вкусный чай. На стакан воды добавьте одну чайную ложку такой смеси. Можно выпивать такую смесь 2-3 стакана в день. Я желаю всем крепкого здоровья. Если видео было интересно, делитесь им со своими друзьями и близкими. До новых встреч. Всем пока.